колунда топ бар киши жылмакай муздун үстүндө конькиде турат ал топту горизонталдуу багытта ыргытат адам топту ыргытканга чейин нерсе шар системасынын импульсу нөлгө барабар болгон ыргыткандан кийин бул системанын импульсу нөлгө барабар бойдон калууда адамдын кыймылы реактивдүү кыймылдын мисалы болуп саналат түтүктөн суу агып чыкканда түтүктүн өзү бурулуп кетет түтүк кыймылы да реактивдүү кыймылдын мисалы болуп саналат